саламатсыздар ма оқушылар біздің кезекті қашықтан оқыту физика сабағын жалғастырамыз бүгінгі қарастыратынымыз әрине бұл сынып физикасы отыз бірінші параграф жылулық сәулелену және степан больцман сонымен қатар вин заңдарын қарастыратын боламыз жақсы олай болса біз бастаймыз жалпы бүгінгі күтілетін нәтижеміз біз степан больцман вин заңдары деп жатқанымыз қандай заңдар планк тұрақтысы нешеге тең деген сұрақтарға абсолют қадіріне деп жатқанымыз не деген сұрақтарға жауап беретін боламыз жалпы жылулық сәулелену деген ұғымымыз не яғни тепе теңдік сәулелену деп ұғымымыз не деген сұрақ туындауы мүмкін жалпы жылулық сәулелену деп отқан сөз жылу бұл өзіне ішкі энергия алу деген сөз күннің әсерінен иә яғни қыздырылған дененің ішкі энергиясының есебінен ол не істейді электромагнит сәуле шығарады ішкі энергия артқаннан кейін ол сыртқа сәуле шығарады деп қарастырылады яғни бұл тепе теңдік жылулық не істейді ә, ол әрине жұмсалған энергия шығынын оның әрбір толқын ұзындығына дене жұтқан энергиямен толтыратын сәулені айтамыз яғни мысалы электр энергиясын алу арқылы дене ішкі энергиясы артады сыртқа жылу шығарады мысалы жылытқыштарды айтуға болады біздің аббревиатурада иә жылытқыш ол да осы жатады деген сөз ал енді жылулық сәулелерді сипаттайтын шамалар жалпы дененің энергетикалық жарқырауы оны біз р міне қараңыздар р д деп қарастырады екенбіз яғни температурасы т денені бетіне бірлік ауданы арқылы барлық бағытта барлық жиектерден диапазондар таралатын энергия сәулелерді неге қатынасы әрине аудан мен уақыт қатынасы қарастырады екенбіз яғни мынау бізде не екен ә, дененің энергетикалық жарқылуының өлшемі бұл осындай rd деп қарастырылады екен формуласы энергияның аудан мен уақытта көбейтісіне тең деп қарастырамыз ал енді сфералық жарық көздерінің үшін сәуленің аудан формуласы неге тең төрт пи р квадратқа тең екендігін ескерсек формуланы түрлендіруге болады яғни rd тең болады энергия бөлінген ауданның орнына төрт пи р квадрат және ә, уақыт деп алсақ та болады деген сөз форманы түрлендірген кезде иә ары қарай кеттік енді бізде осы форманы түрлендіретін болсақ жалпы магнит ағыны яғни сәуле ағыны деп қарастыратын болсақ оны f әрпімен белгілейміз өлшем бірлігі неге тең бірге тең иә сол кезде энергияның уақытқа қатынасына тең болады ал енді энергия неге тең дейтін болсақ энергия мына жерде форманы түрлендіретін болсақ қараңыздар ә, энергиямыз тең болады r d көбейтеміз s т ға сол кезде форманы не істейміз мына жерге қойған кезде қараңыздар Р, r d s бөлінген уақыт уақыттар қысқарады біздің келесі форманы түрлем шығады екен иә бұл ә, жылулық сәулелердің сипаттайтын шамалар яғни жалпы айтқан кезде дененің энергетикалық жарқырауы бұл осы яғни қаншалықты энергияны жақсы бөле алатындығын деп қараса болады деген сөз ә, ары қарай кеттік енді абсолютті қара дененің сөйленуі жалпы стефан больцман заңы мың сегіз жүз жетпіс тоғызыншы жылы австриялық физик яғни стефан больцман осы ә, тәжірибелер нәтижесінде денелердің энергетикалық жарқырауы яғни т температураның төртінші дәрежесіне пропорционал деген қорытындыға келеді демек мына жерде т деп отырғанымыз ол температура төртінші дәрежесіне яғни төртінші дәрежесіне тең деп қарастырады ал енді осыған байланысты оның өзінің несін қарастырады стефан больцман тұрақтылығы келіп шығады дейді ол стефан больцман тұрақтысы бес бүтін жүзден алпыс жеті көбейту оның минус сегіз дәрежесі ватт бөлінген метр квадрат көбейту неге келвиннің төрт дәрежесіне тең деп қарастырады яғни стефан больцман заңы сәулелену спектрінің толық энергиясын анықтайды алайда ол сәулелену спектріндегі энергия таралу туралы сұрақтарды қарастырмайды деп қарастырады яғни тек қана нені қарастырады екен ә, стефан больцман заңы бұл сәуленің спектрінің толық энергиясын анықтайды деп қарастырамыз ары қарай кеттік енді келесі бізде вин заңы вин заңы деп жатқанымыз мың сегіз жүз тоқсан алтыншы жылы неміс физигі вин абсолют қара дененің спектріндегі сәулелену максимум температураға ә, жоғарылағанда жоғарғы жиіліктерге қарай инстинктивті ығысатынын анықтайды демек сол кезде максималдағы судың формуласы яғни жиілік тең болады б көбейту т деп қарастырады екенбіз яғни в деп жатқанымыз не деген сұрақ тууы мүмкін бұл осы вин тұрақтысы міне қараңыздар вин тұрақтысы бұл вин тұрақтысы яғни жиілік пен толқын арасындағы байланысты қарастыратын болсақ мына бір форма ашып көрсетейік мына бетте жиілік тең болады жарық жылдамдығының рәмді қатынасы болғандықтан виннің ығысу заңына мына түрде жазуға да болады яғни мына бір формула түрінде жазсақ та болады деген сөз яғни мына біз бүйтіп қарастырайық түсініктірек болу үшін иә ал енді ары қарай қарастыратын болсақ бұл жерде форманы түрлендіре беруге болады даже яғни тек қана бізге толқын ұзындығы берілетін болса нені қарастырады екенбіз максималды ығысуын қарастырады екенбіз ол желіктен қарастырылады ары қарай кеттік енді планк формуласы жалпы неміс ғалымы макс планк жиілігін осындай сәуленің шығаратын және жұтатын резонанстарындағы қолданып зат моделін жасайды яғни ол әр резонансты энергияның элементар үлестерінің толық саны болатындығын энергия мөлшері ғана ие болатынын болжайды нәтижесінде планктың негізгі формасы бізде жалпы энергиямыз тең болады h нью яғни түскен сәулелер не істейді дейді осындай бір е тең h нью энергиямен түседі деп қарастырылады бұл жерде h деп жатқанымыз осы планк тұрақтысы міне алты алты жүз жиырма алты көбейту оның мен сол көбейту секундқа тең иә бұл жерден формула ашсақ болады біз қалай түрлі десек болады мысалы h жаңағы неміз неге тең еді s бөлінген лямдаға тең жиілігіміз иә s бөлінген лямбдаға тең осылай түрлендірсек болады немесе осы жерде лямбданы тапсақ болады мысалы қалай болады лямбданы табатын болсақ h s бөлінген е деп те қарастыруға болады екен иә? ал енді осыған байланысты бір шығару есептің шығару жолын көрсеттік жалпы есептің мәтінін бердік қараңыздар бір минутта осындай иә тараған кезде оның несін табу керек ыыы осындай бір энергиясын қарастырамыз сол кезде форманың бәрін си келтіріп алды ары қарай форма негізгі форма аштық иә мына жаңа айттық неге тең екен орнына қойдық нәтижесінде форманы түрлендірген кезде мына формамыз келіп шықты иә міне ары қарай не істедік біз жай ғана орындарына қойдық шыққан ал енді осы сабақты пысықтау мақсатында бар болған үш есеп береміз шығарып түсінбегендеріңіз болса комментарияда қалдырсаңыздар болады бүгінгі сабағымыз аяқталды сау болыңдар